Cadê? Yeah. No, no pulso do pulso do pulso do papo 18 quilantes Eu faço dinheiro e as caixas rolantes Todo dinheiro comprei um anjo, Joguei duas loura dentro da garagem Tem tanto dinheiro acho que é eu piso, eu sei como é foda E onde, onde eu sei que te incomoda até que no pulso, só vivo na moda Favela do chique, desfruta riqueza Só vai na lacoste, gastou mais do IK Com saldo do Paypal eu fico